हेलो दोस्तों welcome to my channel Pahadi rover और आज मैंने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप मसूरी का प्लान किया है मसूरी में एक फेमस लोकेलिटी है और एरिया और वहाँ पे चार दुकान के नाम से बहुत फेमस एक लोकेलिटी है तो मैंने दोस्तों से कहा कि चलो इस बार चार दुकान का एक छोटा सा ट्रिप लेते हैं और आज थोड़ा हमारा वीकली ऑफ है छुट्टी है ऑफिस से तो दोस्तों ने कहा कि यार चलो आज ही हम ट्रिप करते हैं छोटा सा ट्रिप करते हैं माइंड फ्रेश हो जाएगा तो हम आज मसूरी के लिए निकल रहे हैं अपने फ़ोर व्हीलर में और जो चार दुकान हैं जो मसूरी में हैं वो देहरादून से लगभग आपका 36 टू 37 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ जाता है और अपने पर्सनल व्हीकल से जाओगे तो लगभग डेढ़ से दो घंटे आपको वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं और एक बात अगर आप एक्सपीरियंस और ट्रेन ड्राइवर हो तो ही वहाँ अपनी पर्सनल व्हीकल ले जाएं वरना आपको थोड़ा वहाँ ड्राइविंग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है so let's start the trip और दोस्तों आधा रास्ता हमने अभी ट्रेवल ही किया था बट रास्ते में हमें ये पता चला कि आगे रोड ब्लॉक है तो हमने सोचा यार अब क्या करें बट हमारा एक दोस्त है उससे एक नया रूट पता था जो कि किमाड़ी से पड़ता है और किमाड़ी से और हाथी पाँव जो जॉर्ज एवरेस्ट का रूट है वहाँ पे जाके मिलता है हमने कहा यार चलो अच्छा अच्छा है कि चलो नया रास्ता हम ट्राई करते हैं तो हमने अपना जो व्हीकल है वो किमाड़ी के रास्ते मसूरी के लिए निकाला बट सच मानो सच मानो क्या प्लेस है यार क्या रोड है और जो व्यू है वहाँ से औसम यार क्या जगह थी बेशक इस रूट से हमें थोड़ा देरी हो रही थी बट यकीन मानो उस रूट पे जो हमने देखा जो भी चीज़ें आई देखने के लिए अब वहाँ के पहाड़ देखे जो वहाँ के जो झरने देखे और जो पहाड़ों से गिरता हुआ पानी देखा यकीन मानो बार बार हमने अपनी गाड़ी रोकी और हर एक मोमेंट को वहाँ इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे बेशक और देर देरी हो रही थी पहुँचने में कि और लेट हो हो रहा था चार दुकान पहुँचने में बट यकीन मानो रुका नहीं गया बस इंजॉय करते हुए गए थे हम लोग और पहाड़ों से गिरता हुआ जो पानी उस और उसकी जो आवाज़ अरे वाह यार रास्ते में आगे चलते चलते हमें बादल भी मिल रहे थे और बादल भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे मन कर रहा था बस छू लूँ इन्हें छूने का मन कर रहा था यार क्या बात है इन पहाड़ों की वाओ जस्ट वाओ और यहाँ बारह महीने आपको ऐसे ही बादल मिलेंगे आजकल डाउन रेनी सीजन चल रहा है विंटर आने में अभी टाइम है बट इन पहाड़ों में ऐसे ही नज़ारे आपको मिलेंगे बारह महीने Thank you. और दोस्तों हम चार दुकान पहुंचने वाले हैं और चार दुकान क्यों फेमस है वो इसलिए फेमस है क्योंकि बहुत ही पुरानी है बहुत ही पुरानी है ब्रिटिशर्स जब यहाँ रहा करते थे तब से ये शॉप आज भी यहाँ है और जैसे पहले थी आज भी वैसे ही देखने को मिलती है और कुछ फेमस है यहाँ पे वो है कि यहाँ जो इन शॉप्स में मिलता है वो है आपका पैनकेक हो चाहे कॉफ़ी हो और स्नैक्स हो जो कि यहाँ बहुत ही फेमस हैं तो हम बस यहाँ पहुँच ही गए और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे चर्च देखने को मिलता है जो बहुत ही पुराना चर्च है यहाँ पे और ये है आपके जो ये आप सामने देख रहे हो ये है आपकी चार दुकान और जो बहुत ही पुरानी है और चलो हम तो पहुंच गए और ट्रिप हमारी अच्छी रही बहुत कुछ देखने को मिला हमें और इन्जॉय करते हैं आप लोग भी इन्जॉय कीजिए मिलते हैं हमारे अभी नेक्स्ट ट्रिप में